Najchętniej to bym się rozpędził w stronę słońca! Zakochani w sobie tak, bez końca. Tam jest jakaś dziura fajna, więc skaczemy w nią szybko, zanim umrzemy. Rozpędzeni prosto w stronę słońca! Teleportuje mnie w dziwne miejsca! Nie wiem co ja tutaj robię, ale umarłem, z góry spadłem!